Halo guys, balik lagi bersama saya Sengdut Game Oke, kali ini kita RTA ya Masih placement battle gue ya Special League, sorry Oke Kita mulai aja ya, ini kan yang pre band itu ya Oke Oke, uh Uh, eh, gani deh gue ya ini deh. Oke. gua nggak ada gani loh. Sex monster you will use. Oh. Oke. Okay. Dikasih waktu buat ngecek ya. kita band si Rikanya ya bahaya ya oke okay. oke okay. ngeband Ferat nih eh ngebun Ferat kita ya targetnya seperti ini. Wow, langsung ya. Buset. Buset. Holy shit. Uish. Mampus. Cing, menang kita kayaknya. Wow. Wow, wow, wow, wow. <laughs> okay. Rune-nya kayaknya ya oke okay. oh langsung dapat poin ya nggak ada placement ya Gani lah udahlah Molong masih bisa ya Gani ini nggak ada obat <laughs> nggak ada pernah gua oke ini kita band testar Testarion ya bukan Testar oke okay. Okay. Jerman. <laughs> Waduh. Oke. Okay. Bentar dulu deh. Kita lihat Belenus ini ya. kita oke okay. Duh, dotnya sayang banget ya coba anjir Gila, keren banget itu. Siapa itu namanya? Belenus ya. ajar lagi bre. ajar, Coba ya, kita kasih mati nggak? <laughs> Gak mati bre. Oke. Oh coba nih. sakit banget men. Gila Belenus. Kok sakit banget kayaknya ya. Hmm. Auto ya. Ajarlah. Oke, okay, duh dotnya nggak masuk masuk ya dari tadi ya aja. Masih hama. Gani udah. Gani. Oke. Okay. bahaya juga tuh ya Frey-nya ada dapat uh, eh, buff dari si siapa itu Kona ya oke okay. anjir pas banget Oke. Okay. Bunuh dulu deh. Kayaknya bahaya ya. Kita strip. Anjir. Gile. Tebel juga tuh V-nya. Ada seal sih tadi ya. full nih V-nya brengsek. Tiin dulu lah. Oke. Okay. Bahaya tapi ini kalau bom kepasang ya. Oh bisa sila gitu sih. Oh mati dia ya. Mati nih kayaknya. Oke. Okay. <laughs> Oke. Okay. Lanjut. Oke. Okay. Gani, gani, gani, gani, gani. Gak pakai lama ya. Oke. Okay. seben searahnya ya oke okay. ya yeah, let's go Duh, salah ya multi hit itu si Yana kita Diana yang dulu kali tapi percuma kayaknya si Elatnya boleh kali ya lagi Mampus sih, si Edna gue ya. Oke. Okay. Buset, additional turn. Brengsek. Velanya bahaya sih. Oke. Okay. Oh, mantap ya. Aduh, prok lagi dia brengsek. Udah brengsek nih ya. Damn. Buset. Ah, mati ya multi hit. Bangke Diananya bener. Ajar lah ini. Udah, ini alatnya kita sikat. Hmm, mampus loh. Oke, okay, apa-apa. Wah, 30% udah. Berbahaya ini. Oke. Okay. Mampus ninja gua. Enggak tuh. Oke. Okay. Bye-bye lo. Oke, okay. mantap ya. <laughs> Sekali lagi lah ya, last aquí. Basta, pa. sedikit gitu ya. Mati nggak ini? Uh, mati men. <laughs> aduh. Oke. Okay. Bang. Oke. Okay. <laughs> Mampus ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Tahan lah. bisa lagi ya solo ya si Laika kasihan banget Oke kayaknya segitu dulu dari gue ya Thank you Kalau pengen gue lanjut komen di bawah ya komen like, subscribe Bye-bye